eu vou jogar mais uma vez o de Pack Glacial Com é, Awakening Glacial Company. Tô misturando tudo aqui os modpack que eu tô jogando. Deixa eu pegar aqui isso daqui que tá aqui assim na parede, porque aí já vai fazendo mais. Vamos ver, no vídeo passado nós fizemos esses achievements. E aí agora vamos fazer isso daqui, ó. Clay can either be acquired in the bargain line, underground, or from the Falou ali que pode ser... É... minerando embaixo? gente é, tipo embaixo do, do, da, da, do solo, alguma coisa assim. Mas tipo, aqui só tem gelo. O que, que teria além de mais isso? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui assim. Bom, acabei aquecendo tanto que assim, a única coisa que eu achei foi gelo, não achei mais nada além disso. Por isso daqui assim, é já que eu quebrei o bloco que tava aqui. coberta daqui também. Tá, aquilo dali eu não faço ideia como é que faz. Se vocês souberem, escrevam aí nos comentários. Agora vamos ver para esse. Só que o problema é que eu não sei como é que eu consigo isso daqui. E agora? não sei fazer os dois? Como é que eu vou passar de continuar indo, né? Não tem mais nada aqui pra fazer. Eu realmente não sei como é que eu faria isso. Pessoal, eu, já, eu voltei aqui assim. Eu não consegui ainda fazer aquelas coisas lá, mas eu comecei a vir aqui pra cima e aí eu, eu não gravei porque ia ficar muito grande o vídeo nessa né, parte aqui, porque demorou um pouco. Mas eu consegui vir até aqui em cima. Ai, travou. Voltou. Aí eu achei aqui assim, né? Deixa eu só Tá, eu só fui pra lembrar um dia que eu, que eu apareci. E aí é assim aqui é nessa parte. Não morri, não morri. Tudo bem. Isso aí, da é cassina, né, vai que eu, vai que eu água congela de novo. eu quero achar a Clay Imagem. Eu quero o outro. Eu quero fazer. Ah tá, do zumbi. Enquanto eu tava cavando, eu peguei assim algumas coisas. Eu peguei assim uma, uma ametista aqui, ó. Que dá pra fazer uma, umas coisas assim. Mas quase caí aqui. uma coruja está fazendo acordada no dia, durante o dia, não sei. O que é árvore pedra? Oh, uma rena, eu acho. Um, um, um alce, sei lá o que é isso. que eu faço com isso daqui? Vai demorar um tempo pra eu conseguir tudo limpo. já não sei onde é que é a minha casa, mas. Acho que era pra lá. Ali, ó. Bota o. Cadê o... Cadê? Tá escurecendo aqui assim. chegar dia 5, tem mais algumas. Tá que eu já faço na Glowstone aqui assim. E já passou qualquer um que eu acho. Isso daqui faz, gente. aqui é assim, que pelo menos ninguém for final de um bloco novamente, ninguém outro. Quer saber o que é eu vou fazer? Pegar pra cima. Por aqui, que aí ninguém entra mesmo. A não ser que o, o, o é, possa atravessar a parede, né? Aí vai entrar. Mas se não conseguir, aí não vai conseguir entrar não. depois do toque assim algumas coisas. Olha, eu realmente não sei como é que eu faria para pegar isso daqui. Então, ali falou... vamos vamos... Eu vou deixar esse episódio assim, porque eu já fiz um bom trabalho lá de chegar lá no, no lá fora, né? Então vamos deixar isso daqui pro próximo episódio, beleza? Então, se, se vocês gostaram, deixem um like se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E até o próximo. Tchau!